I am Lena Sosovi. Nice to meet you. Hoje eu vou jogar com texto. Eu vi uma menina fazendo um vídeo jogando esse jogo, aí eu vou fazer também. Se fizer assim, copiando a ideia dos outros. Abafa. Gente, o jogador vai ter que acertar a palavra que vai ser a palavra do dia. Não pode entender foi nada, mas é um jogo e eu vou jogar mesmo assim. Mesmo que estou tá acrescentando na minha vida, mas eu vou jogar. Ah, tô gravando pelo celular mesmo, que eu não tenho computador. Digite uma palavra. Arroz. Arroz é uma palavra. Ué? Ah, esqueci de clicar tá aqui embaixo. Eita. Parece que eu tô bem perto, hein? Ó, serve arroz, arroz, arroz panela. Panela porque tem que cozinhar o arroz. E aí? Arroz tá lá mais perto. Arroz, panela. Ai. Sei lá, o nigiri. Perdão, não conheço essa palavra. Não é o nigiri. Sabe? Vamos lá, panela, arroz. Eu tô bem perto. Oi. Hum. Ah. Amido? Perdão, não com essa palavra. Meu Deus do céu, bicha burra da bexiga. Ai. <laughs> Eu não sei. Ai, velho, que é. Arroz, amido. Não, amido não. Arroz, panela. Eu não tô sabendo jogar. Meu pai amado. Se a panela tem arroz, então deve ter água dentro. Água. Se não for água, tempero. Água. É água, né água não. Água. É água. Não é aguar, não. Água. Putz. Não é. O fogo é, te... É, é tempero. Eita, escrito tempero errado. eu ver a borra do cacete. Você vai temperar o quê? Ai, peraí. Arroz. Não, panela, arroz, tempero, tempero. Ah, será que eu tempero? Não sei. Não sei, vou botar assim, não sei. Vou botar não. Foi arroz, tempero, panela. Tem algum tipo de... Deve ser algum tipo de tempero. Bora tentar. Posso chutar essa aqui. Não, vai com essa palavra. Como assim? Coloral. Sabe coloral? Coloral. Que coloral? já, já comi arroz coloral. Coloral. Perdi não essa <laughs> palavra. Eu sou muito burra, na moral. Arroz, tempero, panela. Ah, <laughs> arroz, tempero, panela. Ai, meu Deus, ok. Arroz, tempero, panela. Misericórdia. Nunca uma pessoa tão boa na minha vida. Desisto. Ah, eu desisto mesmo? Não sei, tô ficando nervosa. Nervosa. Tô nervosa! Uma dica, dica fácil. Bebida, bebi... Bebida. Bebida? Ah... Refrigerante. cento e cinquenta pessoas estão refrigerante refrigerante e Coca-Cola. Sei lá, Coca-Cola. <laughs> Coca-Cola. Eu não tô, não tô me patrocinando. Se isso for água, eu... Ah, não, já chutei água. Suco. Eita, não é suco. Eu vou apelar pra dica. Tô... Minha coisa, tô... Chimarrão? Ah, não sei, não sei, eu desisto. É o quê? Sim, tenho certeza. Mas tá pra sua vez. Eu sou muito burra! Ah, tinha nada a ver que eu tava botando pra churrasco. Amanhã eu tento de novo. Existe uma palavra, tem uma palavra nova. com a palavra mais próxima de papel. o Que possa escrever. Eu vou botar assim, lápis. Lápis. Não sei o que pode ser. Nossa! Cartolina. Cartolina. Folheto.